mana hurmatli подписчиклар nima uchun bizni banklarimiz sifatsiz umuman qo'pol qilib aytganda umuman ishlamaydi chunki xodimlar o'z ishini qilish o'rniga telefonda gaplashishni ko'proq ustun ko'radi mana o'zbekistondagi banklardagi ahvol o'zbekiston banklari siz bilan men ya'ni mijozga qanday xizmat ko'rsatyapti. Ushbu video davomida hammasini to'liq o'zingiz ko'rasiz va albatta o'zingiz isboti bo'lasiz. Aziz vatandoshlar, bu video tegishli va kerakli yerlarga yetib borish uchun sizdan albatta bitta like iltimos qilaman. Agar bu narsani hozirdan oldin olmasak, ertaga sizni ham, meni ham boshimga tushishi mumkin. O'shaning uchun kelinglar o'zimizni o'ylab bu video tarqalishiga o'z hissamizni. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Bu videoda deyarli unchalik ko'p gapirmayman, sababi juda katta material bor. E, o'sha bankda bo'lgan holat o'zinglar hammasini ko'rasizlar va iltimosim bu videoda o'sha ko'ryatib o'zingizlarni fikrlarni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Sababi bu videoda o'sha yerda ishlaganim, bu videoda videoga olganim va albatta не только bu bank, boshqa bankda ishlaydigan xodimlar ham albatta ko'radi va birinchi o'rinda qiladigan ishi kommentariyaga tushib, kommentariy o'qiydi. O'shaning uchun banklarga bo'lgan fikringizni bemalol qoldiringlar. Ya'ni hamma banklar yomon ishlaydi yoki hamma bank shunaqa degan narsa yo'q. Yaxshi banklar ham, ya'ni yaxshi ishlaydigan banklar ham bor, ya'ni xodimlar ham to'g'rirog'i. O'shaning uchun fikrlarni qoldirasizlar degan umiddaman va albatta kanalga agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, qizil tugma bor, podpisatsiya tugmasi o'shani bosib obuna bo'lishinglarni iltimos qilaman chunki bu kanal sizlar uchun xizmat qiladi. Va albatta Telegram kanali bor aziz vatandoshlar, qisqa, tezkor va 18+ videolar ko'rmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimni tavsiya qilaman. Hozirda o'zida o'tinglar, sirka kommentariyada. Demak, aziz yurtdoshlar, marhamat, murojaatni birgalikda tomosha qilamiz. Mana hurmatli podpisklar, nima uchun bizni banklarimiz sifatsiz, umuman qo'pol qilib aytganda umuman ishlamaydi chunki xodimlar o'z ishini qilish o'rniga telefonda gaplashishni ko'proq ustun ko'radi shunday ekan bizni banklarimiz sifati ishlash tarzi hali beri yangilanmaydi men mijoz sifatida men umuman hozir noroziman bular bankidan chunki men kutishim kerak bularni nima uchun sababini umuman tushunmayapman bankomatdan yechib bo'lmayapti bankomatlar ishlamayapti naqd pul qilib esa bo'lmayapti mana chunki xodimlar telefonda gaplashishi kerak bormi meni huquqim bor seni huquqing bormi sen kimsan sen kimsan litsenziyang bormi men litsen men blogerman hech qanaqa litsenziya talab qilinmaydi tushundingmi sen sifatsiz ishlayapsan tushundingmi sen umuman qaragan yo'q telefonda va va va qilishni bilyapsan tushundingmi faqat telefonda qilyapsan javohir musafoyevman men blogerman gapiring O'zingiz bosyapsiz. Bu kelib menga talabani qilyapti, tashlanyapti. Men o'zim bosib o'tiribman, tushundingmi? Sen qanaqa bloger, bloger zo'rmisan shunaqa? Men zo'rman deganmi? Yig'ishtir. Yaqinlashma. Yaqinlashma dedim. Siz zo'rmisan. Lechi prostoranstvoga kirma, tushundingmi? Qanaqa shantaj? Nima telefonda gaplashib o'tiribman? Men o'zimni ishimni 2 soatdan beri mana yerda turibman. Telefonda qilib videoga olinga hammasi. Bo'pti, olavering. Liboy joyga oling, liboy joyga ona qo'ying. Hech Vijdonim bor. ko'payib ketganmi? Okey, keyin Sizakalarim ko'p. E, so'kinma, e. Nima deyapsan sen? Men so'kinyapsan. E, ishingni bilib qil, sen bo'lma. Sen nima so'kinyapsan? E, ishingni bilib qil. Kim dalboy Kim dalboy yo'q? E, ishingni bilib qil deyapsan. Sen ishingni bilib qil. Sifatsiz ishlayapsan. 24 soat ishlashi kerak. Bankomat qani ishlagani? Ishlayapti. Ishlagani yo'q. Mana bir soatdan beri shuncha odam kelib o'tiribdi. Dalboyib kimligini ko'rsatib qo'ymay yana. oynada ko'rasan dolib beribdi mana men aytgan narsa yigirma to'rt soat haftaning yetti kunda ishlash kerak deyilgan lekin faktichески umuman ishlamaydi bu narsa bank xodimlari mana eng asosiy boyagini janjalkash qiz chiqadi ko'ramiz mendan blogerligim uchun demak u nima deydi litsenziya so'raydi ekan qani demokratiya qani qani boyagi erkin anaqa erkinlik ko'ramiz qani Läuft an den Spinner. Leider, das ist, das ist so. Schauen, schauen, schauen. bu laylo degan avval ham o'zi kelganimda har doim shu itga muomala qilgandek muomala qiladi e sen nima qilyapsan deganda mana hozir ko'ramiz birinchi marta vijdonan ish qilgin uyalmaysanmi sen vijdonan ish qilgin uyalmaysan Sen umuman haqqing yo'q. Meni meni ruxsatimsiz sen video olish umuman haqqing yo'q. Sen uyingda uyingda mumkin emas. Bu uying emas, bu uying emas. Bu jamoat joyi hisoblanadi. Jamoat joyida mumkin bu narsa. Odam shaxsiyatiga tegasan sen. Jamoat joyida xohlamasang borani qoch. Men haqqim juda ham borda. Chiq bemalol. Mana men ham hozir seni ko'rsataman. Bu yerda ishlatkizmayman seni, по-любому. Sen menga tashlanyapsan. Tем более u mana hammasi videoda zafiksировать qilib bo'ldim мужик. Прямой sen uchib ketasan unga, sizoga. Ko'ryapsizlarmi do'stlar, nima uchun e, o'sha biz banklar noto'g'ri ishlaydi, nima uchun har doim pulni chiqarib olish uchun ham har 2 kunlab vaqt ketadi. Sababi mana bunaqa ahmoq ishchilar ishlaydi. direktorlar kelib turib ha uka unaqa bunaqa nimaga o'sha mana ishchisini kiyib qo'ymaydi menga kelib turib прямо tashlanyapti men bilan urishmoqchi bo'lyapti men urmoqchi bo'lyapti hm? agar men unga shunaqa qilsam сразу olib borib turib haligi заявление yozadi meni sudga chaqiradi olib borib tiqib qo'yadi bularga lekin hech chora tadbir ko'rib bo'lmaydi mana o'sha ishlaydi yigirma to'rt soat degan bank mana bankomat men mana bir narsaga tushunmayapman agar shunday bo'lsa mana sutkada yigirma to'rt soat haftada yetti kun ishlasa nimaga bular soat o'nda emas soat ertalab yettida qo'ymaydi ana shu pulni raz agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa bo'lmasa yozish kerak unaqa yigirma to'rt soat emas aytaylik yigirma soat yoki o'n sakkiz soat ishlaydi deb odamlar aldab nima keragi bor фактически ishlamayaptiman har safar shu faqat bu safar emas qachon kelsam shu soat 10 dan keyin ishlaydi тем более mana bugundan boshlab уже endi har safar pulga kelsak kaltak ham yesak kerak mana bunaqa haligi bo'lyapti-da, xizmat xalq bankini sen mijozsan sen kelib turib pulingni olasan pulga qo'shib kaltak ham olasan zo'r zo'r xizmat bo'lyapti servis прям шикарный besh yulduz servis xalq banki men bular baribir tinch qo'ymayman bu ishlar uchun xalq bankini o'sha markaziy e, ofisga chiqaman ertaga toshkentga boraman aniq bularni ishini hal qilaman direktorni boshqa mijozlar e, mijozlar deyapman bu anavilarni personalni hammasini ishdan bo'shatmasdan qo'ymayman ishni eplolmaydigan telefonda vala vala qiladigan odamlar bizga keragi yo'q u bekorga oylik olib yotibdi xolos ular ular parazitlar faqat qonni so'rib xalqni e, respublikani o'zbekistonni faqat shu nima deydi nufuzini pastga tushiradigan odamlar bular bulardan qutulish kerak vaqtida qutulish kerak ras boshlandimi shu narsa men endi agrobankni ham mana bir ko'rsatib qo'yay agrobankni ham xullas o'sha yigirma to'rt o'sha yetti yuz ellik bankomati umuman ishlamaydi mana agrobankni ham ko'rsatgan ertalab kelgan paytimdan beri u ham ishlagan yo'q mana bir soatdan o'tib ketdi o'zi agrobank ham shu mana bankni chiroyli qilib qo'ygan lekin umuman sifat yo'q agrobankni ham agrobankmi xalq bankimi bir go'r umuman servis yo'q xizmat qilish вообще Bas, dniще самый dniще umuman boshqa anavi yo'q mana bankka boraman bankomatiga agrobank xalq banki ishlash tarzi bunday olib qaraydigan говно hech birida men просто hozir mana boyagina anavi chiqqandim cheki bo'lishi kerak xullas отказ qildi mana bankomatlar hammasi отказ qildi mana mana отказ qilgan mana nima uchun bizda haligi hanuzgacha o'sha ishiga layoqatsiz odamlar ish katta ishga ishlarga joylashib olgan mana bankni direktorlari hammasi bir eplab anavilarni qilmaydi boyagi okay ham kelib turib e qo'ying bitta joydamizu to'xtating nima kerak bor nima kerak bor keragi juda yam katta agar soat yetti yuz nol nolda o'shalar qilib qo'yganida shu narsani biz hozir mana bunaqa e, holatga tushmagan bo'lardik sal vaqtliroq qilganda agar o'sha ishiga yondoshganda bunday siqilidan yondoshganda lekin afsuski mana shunaqa haligi nima deydi ishiga bunday короче mas'uliyatsiz to'ppa to'g'ri aka mas'uliyatsiz ish o'sha mas'uliyatsiz yondashadigan odamlarni o'sha xalq banki direktorlarigacha hammasi shunaqa direktorlar agar sal mas'uliyatli bo'lganda ertalab shunday kirib turib qarab har birini обход qil deydimi nima deydi o'shanaqa qilgan bo'ladi mas'uliyatsiz odamlar ertalabdan asabim o'ynadi mana уже ish ham bo'lmaydi endi bugun aytaylik bu yoqqa qarab yuboring bu yoqqa qarab yuboring ey obcha ey qarab oling bir bir O'zbekistonni ko'rardingiz-a Shuhrat Musayevlar kanalida. Mana mana bu, mana bu, mana. Zo'r ekan bu, shunaqa, что men seni yo'q qilib yuboraman, o'qilaman, bu qilaman, singlimni yonida o'qimasang, bu qilmasang, короче, ko'rsataman senga, ey. Allo. Buxoro. Mana bu tentak hozir obchasi ekan. kelib turib meni e u qilaman bu qilaman hozir ko'ramiz qani bir qilishlaringni ko'raylikchi u qilishlaring bu qilishlaringni normalniy gapirsa tushunmay ekan ha endi boshqacha gaplashamiz kuch ishlataman tipa deyaptida hozir men kuch men kuch ishlatadigan bo'lsam men aybdor bo'lib qolaman men olib borib yozadi boshqa qiladi keyin nima deydi sud put boshqa men kerak emas mayli men qonuniy yo'l bilan hal qilamiz qonuniy hammasini mana зафиксировать qilib oldik xullas sizlar bir O'zbekistonga mashhur bo'linglar. Bu videoni ko'rib, men O'zbekistondagi o'sha ahvol esimga tushib ketdi. Mana meni holatimga tushganlar ham bor menimcha. masalan Turkiyada bo'lsin, Amerikada bo'lsin, Koreyada, Rossiyada ishlaysizda, u yerdagi xodimlarda o'sha bank bo'lsin yoki qanaqadir davlat idorasidagi xodimlarni ko'rib, siz bilamiz, o'rganib qolamiz. Ularni siz bilamiz yiqilgan qilgan va siz O'zbekistonga kelasizda, farqi yo'q, Beeline kompaniyasi bo'ladimi, Ucell kompaniyasi bo'ladimi yoki Zaxning byuro bo'ladimi, Medpunkt bo'ladimi, boshqa yer bo'ladimi, borsiz sizi e, o'zi pulingizga ish qildiras. No baribir ham jirkib, e, pufsasi qilib, nariga borib, bu yoqqa kelib, xullas juda ham hurmatsizlik bilan muomala qiladi. Va o'sha ko'p yil bu narsa davom etdi. Oxiri eslasanglar prezidentimizni o'sha o'zini portali chiqqandan keyin ancha bosildi. Nimaga desanglar, o'sha e, men borganimda o'sha portal rasa avj paytda orib qoldim va klinikalarga bilasizlar. chiqib oldin umuman очередьga emasdi. Chunki har bitta tanish bilishi bo'ladi, poliklinikada ishlagan e, olib yuradi, bitta chiqasi doktor tanishingiz bo'ladi, o'sha olib yuradi, bez o'chirib olib kiradi. Unaqa narsalar chek qo'yildi. Masalan, shaxsan men oldin ham, hozir ham bundan keyin ham men haqqimni talab qilardim o'zi. No, o'sha e, doktorlar kelsa ham, oldinlari qo'rqmasdi sizni hozir shunaqa qaltirab qolgan apparatga yozaman, o'sha prezidentga yozaman desangiz, o'zi aralashmayapti doktorlar. Kutib turing, masalan, o'sha doktor opa tanishiga qarab, Sobirjon siz shu yerda turib turing, o'chirtingiz yana qilib turing deb osonlikcha qutulishyapti. bu holatni ko'rib albatta men xursand bo'ldim. No, bu hali bu yerda hamma yerda rivojlangani yo'q. Masalan, Andijonda sekin-sekin. Andijonda yana bitta yomon ko'zga tush ko'ringan narsa bor. Masalan, metrikangiz yo'qolib qolsa, pasportingiz yo'qolib qolsa, zaksning buyrug'idan qanaqadir qog'oz olasiz-da, U O'zbekiston davlatining hisobiga pul yotirasiz. Uni alohida kassadan, g'aznadan yotirib chiqasiz. Lekin o'sha yerda to'ldirayotgan opa o'zidan o'zi hech qanaqa e, sizga nima deydi, e, prichinasiz sizdan 2000 o'sha payt 2000 hozir 5000 dir. 5000 yoki 8000 bo'lib qolgandir 5000 tashlab qo'ying deb turib, yana bo'lsa hali derski chiroyli muomala qilmasa sizdan pul oladi. U masalan Turkiyada ham, Rossiyada ham agar biladiganlar bo'lsa, butun dunyoda sizdan o'sha davlatni idoralari pul pul olyaptimi? Demak, sizga kvitansiya berish kerak. No hech qanaqa kvitansiya, nimaga desangiz, bir narsalarda bahana qiladi hammaga har xil e, ko'pchilik nimaga demaydi ishim bityapti deb turib etib tashlaydi No men shu narsani ko'rib, men o'zim ham berdim, men indamay qo'yaverdim. Mayli, endi mana shu levasi tur shu opani deb, no baribir ham asabim o'ynadi. Tamam, menda pul bordir. E, mendan keyin kelgan Risolat opada pul bordir, lekin Abdulhamid akada pul yo'qdir masalan. Uzoqdan kelayotgandir. Ya'ni o'sha narsalarni ham sekin-sekin uje tekshirib nalovlarimiz yo'lga qo'yib olsa, menimcha juda ham yaxshi bo'ladi. Nimaga desanglar, nalovlarimiz bu ishini qilish kerak va bu narsaga albatta necha yillardan beri davlatimizni e, hisobidan oylik yeb yurishibdi. Xullas nima bo'lganda ham o'zingizlarning ham fikringizlarda, masalan, o'zingizlarda bo'lgan voqeani kommentariyaga yozib qoldirasizlar degan umiddaman. Bu videoda albatta kerakli, tegishli insonlar ham albatta tomosha qilib va bu fikringizlarni birinchi o'rinda o'qib chiqadi. Sizlar bilan men doim sizlarni o'ylagan bloger Maksimadiyev bo'ldi. Ya'ni to'g'riroq qilib aytganda Muhammad Jamadov kelgusi videolar orqali ko'rishguncha, xayr, Telegram kanaliga o'tishingizdan chiqmasa rahmat.